अक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विग्रह कुरु देव सर्वकार्ये सुसव

आई गणपति जी सुमिरन में बोलाई में आई गणपति जी सुमिरन में बोलाई में पहिले पहिले होला राउ सीधी पहले पहिल होला राउरो पूजनमा के कहाई तो दुख दुखी अरिया के सारा गपुराई रे दुख दुखी अरिया के सारा गपुराई रे गणेश भगवान गणपति जी सुमिरन में बोलाई ले आई गणपति जी सुमिरन में बोलाई राउर नाम हो ओला न रो रवि न कोनो काम धाम हो करता गोहार लेके पटेल राउर नाम हो सुमिरन में बोलाई दे आई गणपति जी सुमिरन में बोलाई दे शिवाजी के लाल गौरा गजानन काई रे शिवाजी के लाल गौरा गजानन काई रे आई गणपति जी सुमिरन में बोलाई दे आई गणपति जी सुमिरन में